Sto stuprando praticamente un lama, bene. Grazie, gra grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, Aspetta, non ho sbagliato, devo far così. Vabbè, metto omega. Troppo P. Sì, però eh, bisogna mettere creativa, zio, però bisogna mettere creativi. Eh, signor. Bra bra bra bra bra bra bra. Eh, va bene. dovuto non funziona un cazzo. Ok. Io mangio non ho giocato, quindi perfetto. Impressionante. Impressionante. Seba, Seba, eh, guarda il messaggio che ti ho mandato su WhatsApp. Ma ti stavo ingoppando. Bene, benissimo. Allora, io vado in fase spettatore e fatemi uno vino fra voi due. Dai, perché sono l'unico che non c'è questo piccone qua? Aspetta, sì, mi, mi sembra che sia quello o della, della, del capitolo 2, 2 della season 1 oppure della season 7. Esatto, allora ce l'ho, no, è... Ah, ah, ho capito, va entrate voi, entrate voi, mettete pronto, ecco. Eh, non mi ricordo di avercelo perché è saputo Alzheimer. Ah eh, no, non perché non so Beh, allora. Non so, è brutta cosa da dire, io ho 15 anni e non so bene. Sì, no, perché non mi viene spunto di ruttare a me, anche quando bevo un botto di Coca-Cola oppure, la birra con la zero alcol. Cioè, non, non mi viene mai da ruttare, non so perché. Avete avviato, ragazzi? Ah, mi sa che... È che tipo di farmi entrare è già morto Ricky, bene. Non ti avevo visto. Beh, bella la figa. Eh, non penso voglia fare il gioco della porta. Non penso che voglia fare... Anche lui c'è la catena leggendaria come backpack. Guarda, ce l'ho anch'io, sdrufo. Non sto scherzando, ce l'ho anch'io, sì, però... Non... io, io sì ce l'ho. Fa parte di una skin, zio. La catena leggendaria come backpack. Ci sta un botto. Non ah, vedi lo zio Rick. Oh merda! Sai che è finita un po' male, mi sa, perché sta andando un po' giù, attenzione. Oh, oh la vacca. Ok. Ah! Si rifà più 200 quitto. Oh. No, no, no, no, no. Sto cazzo. Doppio HS da fatto. Doppio HS da fatto. Ha fatto doppio 66 da fatto. Porco dio. la, bestemmia, la bestemmia della serata proprio ci mancava proprio. E, e domani viva la figa perché vado a comprarmi la Xbox 360 Elite. Viva la figa. Sì, la 360 Elite perché voglio mettermi code, code l'1, quello per eh, fighissimo, perché voglio fare un format per il mio canale. Eh sì, è un babbo lui, eh. Porco schifo. E questo è caduto malissimo, questo. Questo è caduto malissimo. E <laughs> anche quello lì è caduto malissimo. Attenzione, vai col 200. Attenzione, usa il pompa. Attenzione, usa il pompa. Attenzione, gli salta addosso, lo vuole ingruppare. Vuole fare l'altro 200. Attenzione. Attenzione, salta. Attenzione. Vai nella superficie. Usa il pompa. Attenzione, pompa sia. Attenzione. Pompa scarico, potrà farlo in 200 in headshot gli fa un doppio HS di fila, gli fa un headshot con 150. Aspetta, fermati. Ha distrutto. Aspetta. Ecco. Viva la figa, posso dire solamente questo, basta, non c'è bisogno di commentare, cioè, e chi cazzo commenti, te viva la figa, basta, no, scherzando. Dopo voglio fightare anch'io. Sì, sì, sì, voglio fare anche un fight. Dopo tu ci specchi, sì, sì, sì. Voglio anche andare un po' in cattiva. Ti ho, ti ho mandato 369 messaggi. Madonna santa. Sto laggando. Dopo, dopo finito voi, dopo vado io in creativo contro lui, vediamo un po' cosa combino. Perché vogliamo fare orgasmi, no sto scherzando. Spero <laughs> che siete giunti perché vogliamo fare orgasmi. La madonna, quanto cazzo si spamma qui. Sì, però, ehm, signore. Eh, no. Eh, forse, non lo so, penso proprio... Che caspita? Ah, è dietro, te là. È caduto giù. Attenzione, lo vuole, lo vuole andare a distruggere. Se lo trova sotto! Attenzione! Oh! Ah! Che carico, porca madonna. Attenzione! Io ti consiglio di, di curarti Seba perché hai poca vita. Sto laggando, glitchando vuol dire che ti bughi con qualcosa. Serio? Dalla più mazza! È dietro, dietro. Ah! Seba ne ha 510 di mazza, Seba. Uh, cioè, bra, cioè, penso che ce la, ce la farà. Cazzo ridi. T'ha distrutto, zio. Viva la figa. Basta, diciamo questo. E perché non piace la figa ai maschi, no? Eh, vuol dire questo. Signori che si è un po' buggato. No. Poteva essere un, un 200, guarda. Ah! Cioè, ne hai fatto 33, 33 ne hai Seba? Si è buggata la scala, ecco. Perché? Non ci sto mandando nulla, sono fermo, non sto facendo nulla. Però ah, sei buggato. Non ti sto mandando nessun messaggio, ce l'hai dietro di te, attento. Eh, che ci vuoi fare? E ce l'ho. No, sì, non nel senso che ce l'ho io, nel senso che posso vederla ogni giorno io, nel senso che c'è una ragazza buona. Oh, siete un airshot, attenzione! Attenzione, sono tutti due a vita uguale quasi. No, se non può fare sta cosa, se spam... Oh, tenta, senza shield, buono, non va bene, va bene, va bene, basta un bastoncino è morto. Si sta shieldando il pesciolone. Sembra sia un pesce, malefico. Guarda come spamma quel bimbetto là. Eh, sono andato in materiale. Oh, cazzo, no, vai via. Ecco. Siamo un po' male, mi aspettavo, mi aspettavo qualcosa di strano. Ok, adesso un game. adesso tu esci, Seba, vado io contro lui. Vuoi vedere cosa succede a te? Sì, sì, sì, sì. Seba, Seba, Seba, Seba, Seba. Dai, eh, bravo, ecco, grazie. Allora, avviamo. Allora, io lo dico, eh, cioè, io laggo un po', eh, quindi lei potrebbe farmi tranquillamente il culo, però potrei farle anche il culo. Dipende se non laggo troppo. Non ah, vedilo.